Раздел 1. Послушай английский алфавит. Выучи его наизусть. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z